<coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم Surah At-Takathur Surah yang ke-102 Diturunkan di Mekah Adanya 8 ayat Boleh nak turun surah ni Ada sebab sedikit Iaitunya dua golong yang besar Di negeri Mekah Waktu tu Terdiri daripada uh, Bani Abdul Manaf dan satu bani lagi saya terlupa tafsir dia ada dia ada motor tak ingat awak duk kecek lagi mari sama-sama puak dia dua golongan dua golongan besar lah maknanya orang yang ada harta banyak dan orang yang ada anak-anak banyak maka duk kecek hei anak mu apa orang <clears throat> dia tu pun royak beratus dia ni royak pula. Oh, anak aku banyak demung lagi. Lepas tu dok kecek lagi mari. Eh, acu mu tanya. Eh, acu mu royak. Kawai anak beranak mu mati apa-apa orang lah. Dia kata, kena hatu, kena pergi bilik kubur. Kena pergi tengok. Tak ingat. Banyak doa. Anak rama, cucu rama, cicit rama, siapa kau kena pergi bilik kubur. Berapa orang lah yang mati dah. Itulah. Kisah boleh nak turunnya surah ni. Lepas tu. Ada surah lagi iaitu pakat-pakat duk. Berasa bangga dengan harta benar banyak. Orang Arab. Ia pasal yang ada harta banyak. Ia ada tanah. Ada kebong, Ada duit banyak. Sepanjang orang zaman ni. Lah. Ia, orang ada, ada harta banyak ni. Ia berasa tu Dalam hati dia katanya. Dia tak ada pernah tupai siapa tak ada kena ada tupai siapa aku boleh boleh belakang nak beli gapo gatu gani boleh senang ya, eh, orang lain kena duduk kecek eh, bila lah nak makan teh nak bila lah nak cari nak beli khisi sute pun eh, mikir ha gitulah lebih kurang ada Tuhan ayat di dalam surah ni hubungnya dengan cara hidup manusia yang lalai. Lepas tu siapa ke hari akhirat macam mana kau keadaan hidup dia? Alhaqumuttakasur. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomo-lomo untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinu, pangkat dan pengaruh. Ini ha, hak jelas-jelas. Dalam hidup kita boleh katakan setiap orang lah. Kalau sekiranya ada uh, tabiat ataupun perasaan eh, pomok halaba. Lagu itulah laku. Dan lain apa tu? Dunia tu lah nafsu. Duk jadi duk jadi lalai hidup kita. Gali sehingga bila tu? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk kubur. Kalau terjemuh Bahasa bahasa yang terjemah sutih-sutih hatta zurtumul maqabir sehingga kamu ziarah kubur. Ziarah kubur di sini sehingga kamu mati. Manusia ni tak ada kenyai dengan harta benda. Tak sah layak katanya eh cukup dah harta ada ada tu. Tak ada guna kerja orang tak sah kerja. Ha tak sah tu patah saya. Patah kaki, tak ada orang. Hatu dah hmm, tak sedar. Bukan tak sedar, tak boleh kerja. Kalau boleh dia nak kerja itu. Cari, cari tu hebat. Jalan nyik, nyik, nyik, nyik, nyik, nyik, nyik, nyik tu. Eh, nak pergi kedak lagi tu. Ha? Harta tu nak. Tak ada siapa kenyir dengan harta. Walaupun tu yang nyok, nyok, nyik, nyok, nyik, nyik, tak erak dah. Gitulah. Ni adalah kalau lah duk dicong tak penuh. Harta benda lah pangkat pengaruh ke apa duduk jadi duduk dah ha- tarik hati manusia. Gigi kok jalan pasal tak benar. Siapa bila? Siapa mati? Bila siapa mati? Kok manusia bok mati barulah teringat oh aku. Ya orang ada mati ni dia tu hewi supa belaka perasaan dia. We pehe, wi reti, we we yakin lepas dah mati. Teka duduk atas dunia ni banding ikut supaya duduk duduk ngiga, mengiga pak tu aku mengiga pak ni. Ada mengiga molek aku mengiga tak molek. Ni banding duduk atas dunia lagu tu lah. Bang mati pak kan supaya khabar bangun tidur. Orang dah khabar bangun tidur pah mula-mula. Ah. Aku duduk kecek sana duduk kecek dah tidur. Gisi tu dah dalam tidur. Ha ni gambar gambaran yang Allah Taala raya kita bermati pak barulah sedar sebab tu orang mati yang sesal belaka orang yang amal banyak pun dia sesal apa boleh sesal juga sebab oh bapalah aku tak buat banyak lebih pada ni orang tak buat langsung orang kafir masya-Allah pakai pai tak ada kena ada pelak pun sesal teriak dalam kubur dia sebab tu ibnu Abbas royak di dalam tafsir dua ni Tafsir dua ayat. Tiga dengan empat. Kalla sawfa ta'lamun. Abdullah bin Abbas ayat katanya. Ni kita terjemuh dulu. Right? Kan. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Tu yang katanya. Kalla, kalla. Kalla ni maknanya. Janganlah, jangan, jangan. Hak kawal, hak kawal sebut sana, jangan, jangan. Ha, gitu. Kalau kita kecek bahasa bahasa mudah-mudah. Tuhan bayak katanya. Harta benda duduk melalaikan kamu daripada doa-amal ibadat. Siapa kamu mati? Jangan, jangan, jangan, jangan. Gosok belakang kita, peru, peru, peru, peru, peru. Jangan lalah, jangan, jangan, jangan, jangan. Gitu kan dah. Saufa ta'lamun Tuhan bayak. Kamu akan mengetahui kelak. Apa tu? Akibat yang buruk semasa hendak mati. Abdullah bin Abbas bayak katanya. Ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur. Ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur. Mua aku tahu. Bawa lepas pada tu lah. Sommakanlah. Somma sini maknanya selepas ini. Ha, tu. Sekali-kali lagi, sekali lagi diingatkan jangan sekali-kali bersikap demikian. Bila tu? Akhirat kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Dunia masa duduk nak mati, duduk dalam kubur, patu di akhirat sama-sama tahu. Ha, itulah gambar yang Allah Taala royak kepada kita di sini iaitu tabiat hidup manusia. Rasa lalai gitu kalaulah tidak dibasuh dengan ilmu agama retik, kesedaran retik, dia orang kita ni kena ada suih tu. Suih apa? Suih di hati tu. Jadi tak sedar-sedar. Hak ni lah, hak kita duk nak. Kalau dia tak ada suih tu, lepas tu tak ada siapa retik mari duk, duk, duk tekan suih. Maknanya kita sendiri tekan suih. Ataupun orang mari duk tolong ngajar kau kita, tolong duk royak kau kita. Kalau dia tak ada, waktu kata Allah rugi hidup. Kita sendiri pun tak tahu apa sekarang. Orang tak ada mengajar kita pula. Serta dengan kita tak ada tak ada berasa duk nok tadi. Hijau, siam Allah, siam Allah jadi hamba. Pak saya dak royak acak-acak kali dah jadi hamba kepada diri sendiri. Sup sup, ho. Mati, supa dengan hema mati. Habis kan. Tua lagi gerak. Woi, woi, woi. bangun. Hema duduk dia. Menjala dah tu. Mampu. Woi. Nah, gotu dia. Ngerik dia tu. Ha tu dah. Istilah hema yang Tuhan duk rayak. Nabi duk rayak dalam, dalam hadis. Rayak tanya. Hema khijau dia. Khijau. Siapa mampu. Manusia pun janganlah. Siapa kau Jadi hamba kepada diri dia siapa sampai tak sempat patena hidup, tak se tambah ilmu, amalan tak ada duduk. Nampak kesel dunia pomok semata-mata dunia. Ha ni bukan arti katanya tak sewi hijau, tak sewi cari rezeki. Hijau cari rezeki, we kaya kita ni. We kaya tapi kena hati murah. Nah, kena tergambar. Oh, kita kecek kena wujud sebut sama Allah sebut nabi sebut apa jangan pasal ni jari mana ni orang-orang pasal ngaji-ngaji agama ya tak tak tak nak, nak jadi mana tapi orang pasal tak ada asah agama langsung kecek dengar setengah je aja kecek tak ada sebut sikit habuk hal tu ha akhirat ha apa oh tu ah sebut okey semata okey ha, ha gitu pasal pasal dia pasal ke dunia eh dia tu Allah galak Ha, itulah. Lebih kurang tiga 4 ayat yang kita belajar, kita dengar hari ini dah. Lepas pada tu, Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tuhai tanya, lepas tu Tuhai nak wayak sikit lagi. Nikmat-nikmat yang Tuhai beri kepada kita. Dia akan tanya sasa gapo hak dia beri. Wallahu alam. Ada sikit dah. Be'e besar saat ni. Saya baca ni, hari esok ni dah. ทศบาลนครยะลาขอเชิญ ร่วมประชุมสภาประชาชนนครยะลาครั้งที่ครั้งที่แปดนะครั้งที่เก้าวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ตั้งแต่วันตั้งแต่เวลาเจ็ดครึ่งถึง 13 ลงทะเบียนเวลาเจ็ดครึ่งถึง 8 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา5ธันวาคม uh, Mahal Raja Patyala Lepas tu BMC saat ni katanya Semua gilong tembian Akan boleh Bek sutis orang Lepas tu situ Ada ahan tiang Lepas ikutlah InsyaAllah eh, Slogan dia Ruam kit ruam tam Ruam patana nakon yala asu sakun Kalau siapa nak pergi Nah luwe-luwe Pakat pergi boleh dengar Gapoh kita nak senam Untuk nak maju Dalam itu sebang jalan. Molek gerak boleh-boleh sebut gapo hak kita nampak katanya sesuai untuk kita nak patenan nak maju. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.